mostro quelli che ho scelto io per mio gusto ovviamente gli altri due cubi sono adibiti uno alla PlayStation e stop.